用不了了。那怎么没有音乐？嗯，都才有东阿弥陀佛。呵，讲拢真欠调的，这。 <laughs> 你讲？哪有这样啊？哈 <laughs> 是要转，鱼会动啊，所以的鱼是会动的。 你这个都是死鱼，你那个鱼都昏倒了哦，没有，我们都没有在动。哈哈哈，上哈哈，这个耍赖王啊！我才没有耍赖。 呵呵呵呵呵你们说的太奇怪了，第二道题。 爸爸，还有人这样子钓的啦。嗯，哪有人钓不会动的鱼？耶！到天。冬，怎么有冬？阿弥陀佛。你只要等我。 跳到隔壁去了，怎么又给人家提起来？你真是太狡猾了！呃，叫我就不可以叫了。